欢迎来到碰狗 Flow，我是碰狗。今天要教大家装的是 CRF 一五零 L 的车身护盖和电盘护盖。那这些都是越野硬耐力基本的东西，保护件。当你倒车的时候，如果石头有可能会把 case 压破，啊，有这个护盖的话，就多少有一点保障。接下来我们要测量一下它的重量大概是多少。 再来，我们要测量的是车身覆盖，五十九克，五十三克，非常轻。另外一边四十克。首先，我们先装右侧的车盖，只需要用内六角把总泵的这两个螺丝拆起来，就可以把这个锁上去了。那我们现在就来拆吧。 将护盖锁上后，记得将红圈处用束带绑好，右侧护盖就完成了。这是右侧护盖安装完成的样子。左侧这边就只需要用束带将这三个点固定起来，这三个点固定起来就好了。左侧护盖也是将红圈处用束带捆起来，即完成安装。左侧护盖安装完成的样子。 可惜，后来 case 的螺丝长度不够。那为求完美，我这次就先不装 case 护盖，等我准备好螺丝了之后，我再来安装。所以这次只有把这个车身护盖装好。最后，谢谢收看。如果喜欢的话，帮我按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。我是 p 狗，n g o 我们下次见。